Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay. 오감이 그만 덮은 진거 지만 sens i styl mam, do tego skill dam Mam wtór jak Beckham, wciągam jak sekta Mu styl nie możesz przestać, a ona tańczy B Nic nie mówię, Chcę najpierw lubię, potem umie Nawijam ogólnie, używam słów, nie Do paru głów, nie, bez paru stów, ej to refren Polski rap się dla mnie to jest pewne Ja to faktor X jak wchodzę na pętlę Zapki gębę, grzeczny chłopcze to więcej niż rap Zachowaj odstęp, mentalnie gangbang Ty robisz mayday Wbijam na miejsce, mam swoją wersję Ej, gdzie ty widzisz recesję? W klubie przecież nie widać jeszcze Pala i myślę, myślę nad planem Sztuka nad ranem już wie co jest grane Chciałbym powiedzieć maluj nas Ale wolę cię i siły się nowy sztab myśli To tylko mixtape wygrywa wyścig Wchodzę do studia, płonie mic Kiedy płonę gram, wtedy płonie kraj Yeah to jest zbyt nowoczesne Kiedy płynę, zachowaj resztę Tak, i zachowaj opinię Twoje ziomki to są klauny przy mnie Nie, nie, nie, nie ogarniesz nic polski rap się Pomaga shifty Mam z tego łuba, widzę was dziwki Wyprostuj swoje, nagrywam mixtape, wracam po swoje Możesz tańczyć, krzyczeć, klaskać, ale to mój czas na sprawta Ja chillin' with rap, ja chillin' with, ja chillin' with rap, ja chillin' with, ja chillin' with rap, ja chillin' with to jest naga Ogarnij klimat, to ten dzień, godzina, to moja siła Prosto z Lubina, bo tylko jeden styl mam i wszyscy